Bardzo, bardzo serdecznie witam Was na moim kolejnym podcaście, do którego zaprosiłem gościa szczególnego. przeglądając przestworza Instagramu, y, wiecie, jeżeli chodzi o język niemiecki, no to te tematy języczne bardzo mnie interesują, zwłaszcza autorzy, którzy w tym temacie się tam y, pokazują i, i, i pewne rzeczy publikują. Y, znalazłem Izę. Iza prowadzi Y, taki bardzo fajne konto, na, ma swój profil na Instagramie, nazywa się LKW na Ausfarcie. Jeżeli ktoś nie zna niemieckiego, myślę, że ma, miałby problem w ogóle, żeby to rozczaić. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać, myślę sobie. Y, LKW na Ausfarcie. Iza jest kierowcą w Niemczech. I z racji tego, że też onego czasu pracowałem w spedycji w, w, w, Polsce i miałem do czynienia z tematem e, z branży transportowej, spedycyjnej, pomyślałem sobie, że wspólnie zrobimy temat, w którym omówimy tematy e, właśnie transportowe po niemiecku i tak ustaliliśmy, że będziemy E, kręcić się wokół takich dwóch słówek. Oczywiście są, będą dygresje, są oczywiście też, będą się pojawiać, ale rzeczownik ladu, ładunek i fakea jako ruch. I będziemy słownictwo analizować szczególnie właśnie dla kierowców, dla spedytorów funkcjonujących na rynku niemieckim. Iza, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć wszystkim. Również witam. Iza, tak, Iza, Iza jest właśnie, z, z, zaprosiłem i działamy dzisiaj właśnie w temacie i porozmawiamy sobie e, na temat, yy, na tematy transportowe w oczach, e, czy powiedzmy pod, z perspektywy osób mówiących po niemiecku, czy w komunikacji bardzo ważne słownictwo, które chcemy właśnie dzisiaj wprowadzić Iza, y, LKW na asfalcie, może e, wyjaśnimy jeśli, osobom, jeśli które... Jeśli mogę tylko poprawić, e, jest Proszę nazwa bardzo. na asfalcie LKW. <laughs> że zaczyna się Dobrze. właśnie na asfalcie LKW. Jest e, okay. na podkreśnik asfalcie podkreśnik LKW. Dobra. Właśnie. Załóżmy, że ktoś, kto słucha naszego podcastu, zupełnie nie ma do czynienia z językiem niemieckim. Mm -hmm. I myślę, że te skróty, te słowa są dla, niego, dla nich tak tajemnicze, um, że nie potrafię tego rozszyfrować. Um, jakbyś to rozszyfrowała i co powiedziała, co oznaczają poszczególne słowa i. Mhm. E, to ja trochę tą nazwę spolszyłam, bo ona pochodzi y, od słowa Ausfahrt, i Ausfahrt e, pojawia się też w wielu polskich e, memach, <laughs> muszę powiedzieć, dla, mhm. pol- dla kierowców albo również dla Polaków, gdzie mówi się, że Ausfahrt, e, tak śmieszkujemy sobie, że Ausfahrt to jest jednak największe miasto w Niemczech. Ale oczywiście to Dokładnie. jest żart, bo chodzi o to, że Ausfahrt znaczy zjazd z autostrady. Dokładnie. I y, u nas w Polsce nie ma tych znaków, które pokazują Ausfahrt, czyli zjazd. No i... Raczej jest miejscowość, raczej jest nie? Miejscowość, Pokazana tak. miejscowość, na jaką się skręca. Mhm. No i ja tak już y, jak zakładałam konto, y, zastanawiałam się nad tą nazwą, co by tu wymyślić i stworzyłam na Ausfarcie, tylko na Ausfart pisze się z H, E, w tak. środku. A ja to tak. spolszczyłam. widzowie widzą w opisie I jest mhm. ausfarcie. Też związane tak jakby ze szczęściem. My mówimy, że ktoś ma farta, nie? To też był taki A, <laughs> zabawa, <laughs> tak jest podtekst. tak, okay. zabawa słowem, okay. nie? E... Tak, a propos tej dyg dygresyjki, tak faktycznie to też się z tym spotkałem, że naj, naj, największe miasto w Niemczech wszystkie autostrady do niej prowadzą, nie? Tak, do Ausfatu. Tak. Albo e, dzwoni e, pracodawca do e, kierowcy i się pyta, gdzie jesteś, a on mówi, no jak, gdzie, jak jestem w Ausfart, nie? <laughs> Dokładnie. A co to jest LKW? Jeżeli ktoś nie zna niemieckiego, jak to przetłumaczyć, jak to zrozumieć? LKW to jest e, skrót skrót od słowa dosłownie Lastkraftwagen. Lastkraftwagen e, znaczy e, samochody ciężarowe. A doprecyzujmy, bo gdzieś tam jakiś czas <clears throat> pracując w spedycji mocno mi się wbiło w głowę, że LKW to jest tylko naczepa, czyli samo, e, ciągnik siodłowy plus naczepa. Mm. Niekoniecznie, to też jest, może być taki pojazd ciężarowy z budą, z plandeką jakby w jednej części, bez, bez tego siodła? E, tak, jak najbardziej. Mówi się tak Aha. jakby potocznie e, na wszystkie samochody ciężarowe LKW. Ja na przykład specjalizuję się jazdą na autotransporterach. Więc to też jest inna bajka i my też używamy tego słowa LKW, że na przykład na placu stoi wiele LKWs. Więc Aha. Y, wiele samochodów ciężarowych, że to nie jest tylko e, autotransportery, tylko właśnie ciężarówka jako e, samochód, który e, no, zwykle to jest ponad 7,5 tony, już mhm. nazywany mhm. LKW. Chociaż no tak, no bo last no to właśnie jest od słowo pochodzące od tego no, ciężaru. Last, last no. tak. I Kraftwagen. Kraftwagen to jest każdy pojazd, który jest zasilany przez silnik. Tak, tak. Wagen to jest, tak dopowiem jeszcze, mhm. e, jak ktoś używa rzeczownika der Wagen albo das Auto. Te dwa słowa e, mam wrażenie, że się niekiedy mylą. No das Auto to jest, e, jest stricte osobówka, mhm. nie? E, natomiast wagen, der Wagen to jest rzeczownik, który ma szerokie znaczenie. E, to może być samochód, ale to mam wrażenie, że jeszcze jak, były, jak był mur berliński, mhm to, to gdzieś tak w, w, Niemczech Wschodnich używało się der Wagen w kontekście samochodu. E, natomiast to się już troszeczkę mm, zmieniło i Wagen na przykład wystarczy prze, pewne przedrostki dołączyć i mamy zupełnie inne pojazdy, na przykład Kinderwagen, mamy wózek dziecięcy, tak. nie? der Kinderwagen. Albo Einkaufswagen, to mamy ten wózek z, zakupowy, który, z którym wjeżdżamy na przykład do marketu, nie? E, także wagen to też jest wagon e, w pociągu. Także faktycznie ma to swoje szerokie, szersze znaczenie. E, pytanie, jak jest przedrostek z przodu, wtedy precyzuje, precyzuje to znaczenie tego rzeczownika całości. Tak, i jeszcze takie e, podstawowe rozeznanie, jeśli chodzi o samochody właśnie. Mamy, mamy samochodowe, samochody osobowe, czyli ti, e, te PKWs. To też jest skrót. Tak. Ale no i właśnie LKW. E, czyli mhm. samochody ciężarowe. I to jest taki główny tak. podział na samochody albo osobowe, albo ciężarowe. PKW E, wyjaśnijmy też skrót. E, PKW, no to to jest bardzo długi skrót, bo to jest Personal Befür żeby mnie pokręciła, bo ja zawsze zwykle tylko Wiesz PKW, co? PKW, PKW. E, PKW to będzie... Persona Kraftwagen? tak, Persona Kraftwagen. No bo jeszcze, no tak, tak. E, tak, mamy wtedy. To oczywiście jest bardzo oficjalna nazwa, nie? Bardzo taka. Nikt się nią nie posługuje tak naprawdę. <laughs> Tak, w dokumentach. to jest, na przykład w, stat, w, tak, w dokumentach, w statystykach się pojawia to słowo, w jakichś urzędowych pismach. Auto to wiecie, to, to jest takie potoczne, nie? Mówię, mówię wiecie, do, do, do widzów, do słuchaczy. Natomiast właśnie PKW to jest osobówka stricte, bo tam się przywozi ludzi. No dobrze, no to się tutaj, a tak, LKW na, os, e, na LKW, tak, tak, tak to e, zwraca uwagę zwłaszcza osobom, oso, e, osoby, które znają niemiecki, mówią, o ciekawe co tam się dzieje, nie? I jak widziałem na twoim koncie właśnie, mówię, o kurczę, dziewczyna jeździ samochodem, nie? Mówię, oj, będzie materiał, <laughs> muszę się odezwać, żeby, żeby no pogadać. No miło, no miło, jesteśmy. że się odezwałeś. Tak, bardzo się cieszę, że że, mogli, że możemy się spotkać, pogadać i jakąś tam wiedzę naszym widzom i słuchaczom, słuchaczom przekazać. No to może cóż, może byśmy się wzięli za słowo, które proponujesz jako pierwsze na tapetę. No to myślę, że taką sobie... podstawę, e, czym się zajmujemy e, w branży, to nie ma transportu bez słowa diladung. Tak, ladung. Mhm. Ladung, czyli ładunek. Teraz ja dopowiem gramatycznie, to pochodzi od czasownika laden. Od czasownika laden, ładować i muszę, no nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił, e, formy czasu przeszłego tego czasownika to jest lud i hat geladen. Czyli preteritum lud, nie? tak jak widzicie w napisach, tak jak ludo mój ludu, nie? Mhm. Tak jak słowo polskie lud, a tutaj jest po prostu, jeżeli w wymowie jeszcze słyszymy, no to lud, tak jakby lody to były, mrożone. Nie, lud w tej pisowni u otwarte D to jest preterium od preteritum czas przeszły od tego czasownika. I co tu można, co tu warto wspomnieć, jakie rzeczy, o co, jak, jak się z tym spotykałaś w zawodzie i, i co to odróżnić, o czym tu powiedzieć, co zaakcentować? Mm, no na pewno to, że w języku tak. niemieckim e, słówka mają dużo wiele znaczeń, więc ale zajmiemy się tylko raczej tymi słowami e, z transportu, nie? Nie będziemy teraz tak. mówić, że laden również ma, e, jest homonimem, czyli ma ten wydźwięk rzecz, jako rzeczownik. nie, mhm. nie wchodźmy to, w to lepiej. tłumacząc tylko zawiłości znaczeniowe w tym mm, znaczeniu transportowym, no to Transportowo-spedycyjnym, znaczy tak, tak. Mhm, mhm. I y, rzeczownik die Ladung to jest ładunek, ale też na przykład jest to dostawa, a również mhm. i towar. No coś, co po prostu można, y, die Ladung, czyli coś, co można załadować, przeładować, y, jak również rozładować. Dobra. To ja może sprecyzujmy tutaj kilka zdań dla naszych widzów. Mhm. Może masz jakieś propozycje, to, to powiesz. Ja powiem z mojej strony. Na przykład kierowca, kierowca jedzie na załadunek yy, i wie tylko tyle, że ma załadować papier. Mhm. Yy? I można by to powiedzieć, jeżeli ja to powiem, to też mnie zweryfikuj, bo tutaj Iza, pamiętajcie, że Iza jest czynna zawodowo, jeżeli chodzi o. Oczy, oczywiście nie transport towarowy, Chociaż samochody też są towarem w jakiś sposób. Tak. Pamiętajmy, że Iza jest czynna w zawodzie transportu y, samochodów. Ma, jeździ transporterem, na którym ma, to są czyli ta laweta samochodami, nie? Auto, autotransporter co, co my... to się też w Polsce nazywa. Autotransporter, mhm. dobra, okej. Okay. Czyli coś, co my czasami, jak jesteśmy na autostradzie, to podziwiamy, że na transporterze, na lawecie jedzie, a tam jakiś Bo laweta raczej jakiś, ma załadunek, tak w, tylko wyjaśnię, że e, też jest autotransporterem, bo transportuje samochody, tylko autotransporter jest na przykład dwupokładowy, albo ma e, jeszcze załadunek, gdzie mieści się 6 e, samochodów albo 8, że tam nie zmieści się tylko 3 samochody jak na klasycznej lawecie. Więc wyobrażamy sobie bardziej te duże samochody, <laughs> te, które trans e, transportują samochody osobowe bądź też bany, busy. Dobra. Mnie to ciekawi, bo w jaki sposób się tym tematem zajmowałem i teraz te wszystkie uwagi myślę, że dla wszystkich kierowców i, e, są, są istotne. jesteśmy przy rzeczowniku ladą i tu bym chciał zaproponować jakieś zdanie, mhm. na przykład kierowca, kierowca idzie, jedzie na załadunek i mówi coś takiego, że z portierem rozmawia, nie? I żeby portier go mógł zaklasyfikować, kto to w ogóle jest ten kierowca, gdzie go wysłać, na jaką rampę. I na przykład mam, może powiedzieć, mam dostać ładunek do Wiednia. Mhm. I to by zabrzmiało, to już uczniom, widzom przedstawię, ich soll eine Ladung nach Wien bekommen. Ich soll, czasownik modalny sollen, mam mam dostać ich zol, coś tam, coś tam gdzieś, bekom, czasownik na końcu, nie? Tak. Eine Żeby portier wiedział, z kim ma do czynienia, gdzie go ewentualnie rozesłać, zwłaszcza jak jest duża firma transportowa albo magazyn, tych samochodów się przewija mnóstwo. E, pewnie kierowcy to przyznają, że czasami e, jest jakiś tam problem z, z, z rozpoznawaniem, w sensie kto, gdzie ma jechać, ktoś twierdzi, że towaru nie ma i tak dalej albo że, że, że ma czekać, albo że nikt nie wie o towarze. Kierowcy różne rzeczy zgłaszają. E, faktycznie takie zdanie może to w jakiś sposób wyjaśnić, nie? że kierowca tylko wie, że jedzie do Wiednia. I wtedy oni wiedzą, że to jest magazyn na przykład numer 4, nie? Laga numer 4. Mhm. E, czy ty masz jakiś przykład z ladą? Coś tu mm. można dorzucić? Jak najbardziej. E, często jest tak, że kierowca musi się zatroszczyć, to znaczy akurat w mojej branży, że my szukamy naszego ładunku e, z taką listą załadunkową i wiemy, gdzie, to, gdzie dany samochód się znajduje, więc ja czasami muszę się przespacerować na tym placu i czasami jest tak, że samochód, który tam powinien być, go nie ma prawda? I muszę mhm. wrócić do tego mhm. portiera i powiedzieć, że e, nie ma tego ładunku i nie mogę go znaleźć. I on wtedy w systemie musi sprawdzić, czy lista jest e, dobrze zaktualizowana i czy on, e, ten dobrze. samochód tam się znajduje. Więc mogę powiedzieć... Jak to powiesz po niemiecku? Jak to mówisz? Mogę powiedzieć... E, ich kann nicht meine Ladung finden. Tak. Um, nie mogę znaleźć mojego ładunku. Tak. Mhm. Najprościej. Dobra. E, można by powiedzieć, chociaż niekoniecznie to może używane, ale dajmy możliwości, jakieś tam warianty, opcje. E, można powiedzieć, die Lad e, es gibt die Ladung nicht. Mhm. Es gibt die Ladung nicht. Tego ładunku nie ma. A jeszcze można z czasem przeszłym. Ich habe meine Ladung nicht gefunden. Dobra. Dobra, dobra. Nie znalazłem mojego ładunku. Okej. Okay. E, czy portier ma prawo wiedzieć, gdzie ten ładunek jest? Jak najbardziej, bo jeśli dostajemy zwykle od niego, to znaczy portier, to e, prawdę mówiąc, ja się tym słownictwem nie posługuję w Niemczech, bo ja jeżdżę tylko po Niemczech. E, okay. Więc <laughs> niech to będzie portier dla mnie teraz. E, u nas to jest. Wrzućmy słowo portier, mhm. przepraszam, der Pförtner. Der Pförtner przez o umlaut. Mhm Fortner z umlautem to jest właśnie portier. Tak wiesz, wprowadzajmy słownictwo, o którym mówimy też. Okej, okay, to ja jeszcze dokończę, że y, nie spotkałam się z tym słowem u mnie w pracy, bo my Aha. mówimy na tego człowieka e, e, der Platzmeister. A, po prostu. Mhm. W ten sposób. Jakbyśmy się mogli tutaj uparcie e, analizować, no majster to jest mistrz, no nie? Tak, to nie jest tak. majster nasz polski. Panie majster, pan podejdzie tutaj. <laughs> Plac majsta. Majster to jest po niemiecku mistrz. My to oczywiście kojarzymy e, więc z języka polskiego słowo majster na zasadzie człowieka, rzemieślnika. Panie majster, pan podejdziesz tutaj, nie? Ktoś coś naprawia, ktoś coś uzupełnia, e, jakieś techniczne rzeczy, Natomiast nie, majstra to jest mistrz. Nie? E, zresztą jest przysłowie ćwiczenie, czyli mistrza, e, die Übung macht Meister. Nie? Czyli to nie robi z niego majstra, tylko robi z niego mistrza. Plac to oczywiście jest miejsce, e, czyli taki mistrzowy pla, plac, placowy mistrz, przepraszam. Dosłownie. Oczywiście to tłumaczenie jest no, nie, niezbyt udane, ale ktoś, kto zarządza tym placem. Tak. Ktoś, kto tam ma władzę i, i ogarnia to wszystko, nie? takie zarządca o, mhm. w naszym rozumieniu. Okej. Okay. Di, stanęliśmy na diladu, tak, ładunek. Mhm. E, mówisz też o towarach, e, że można, można towar znaleźć na placu. Kann man das finden? Mhm. Kann man das nicht finden? Nie można znaleźć. E, ktoś w końcu die Ladung gefunden. Er hat die Ladung gefunden, znalazł towar. Mm, a propos tych słówek, które mówiłaś, że ładunku nie ma, tutaj mówiłem, es gibt keine Ladung, ale można też powiedzieć, die Ladung ist nicht da. Tak, też. Die Ladung ist nicht da. Tu dopowiem taką rzecz, że bardzo wiele osób tłumaczy słowo da jako tam mhm. i od razu tłumaczy to, że ład, ładunku tam nie ma. Nie, słuchajcie, w tym zdaniu, tu mówię do widzów, słuchaczy, że tutaj jest użyty czasownik da sein czasownik rozdzielnie złożony, który mówi, ma znaczenie być, jako istnieć, być obecnym. Nie wiem, czy w szkole się uczyliście, czy był wasz nauczyciel, nauczycielka niemieckiego wprowadzała taki zwyczaj, że jest list obecności i jest wywoływane nazwisko Marciniak i Marciniak wstaje i mówi ich bin da ich bin da. Nie oznacza, że jestem tam, tylko że jestem obecny. Słowo da nie ma tutaj znaczenia tam, tylko jest elementem czasownika Dasein, który oznacza być obecnym. Nie? Mhm. Ja się tylko mogę powiedzieć jeszcze o tym słówku da, E, mhm. Jak często go używamy, zbyt często, to widzę, że tak e, nawet z, e, Niemcy zwrócili mi uwagę, że ciągle da, da, da, że to dzieci Uf. tak mówią, Uf. że dobrze też, to znaczy no. oczywiście mówimy tak, tylko że gdy go używamy zbyt często, że do, dobrze powiedzieć, zamienić go na przykład dort, żeby... A masz w głowie jakieś przykłady? Bo to jest jeden z takich tematów, o których mnie właśnie uczniowie pytają często. Mhm przykład no z tym autem, że chodzę sobie po placu, szukam auta i wracam do tego placmeister i mówi, mówię mhm. das Auto befindet sich auf dem Platz, äh, przepraszam, e, inaczej, bo inną myśl miałam. das Auto befindet dort sich dort nicht. Hm. Okay. Coś, coś w tym stylu. Coś w dem Zilu. Das Auto befindet sich dort nicht. No. Okay. Okay, no dobra. Albo ich habe das Ten. Auto. Nie, to. Ich habe das Auto dort nicht gefunden. Nie, tam też mi w sumie, że, jeśli chodzi, to zależy właśnie, bo jeśli e, o to zdanie, co teraz powiedziałam, to <laughs> raczej mi bardziej pasuje powiedzieć e, das Auto, da, no, to też zależy od kontekstu. E, tym tematem się dzisiaj nie zajmujmy. To jest bardzo śliski tak, temat. Tak, tak, to, <laughs> to zależy <laughs> też. On, no on, nie jest jednoznaczny. Mhm. To nie jest zasada taka, że masz czas przeszły, preteritum perfect. To są tematy gramatyczne w miarę czarno-białe. Mhm. Łatwo je rozróżnić, nie? Natomiast słowo da i versus dot no to nie jest takie. Jeżeli uczniowie macie, widzowie macie jakieś przemyślenia, swoje doświadczenia z Niemczech, e, to piszcie, podzielcie się z nami. Tak, jak najbardziej. My wracamy do tematów transportowych. Diladu. Okej. Okay. E, o towarach jeszcze chciałeś powiedzieć. Mm -hmm. albo Güta. Tak, e, bo mamy do... Jak ty to rozumiesz? Mamy dostępne, e, no właśnie, słówko die Ladung, ale możemy też się e, spotkać ze słówkiem die Wae, czyli ono też y, już nie znaczy ładunku, ale znaczy towar, produkt, artykuł. Więc tak. w ten sposób możemy sobie wyobrazić, że na przykład y, przewozimy y, jakieś wartościowe towary. To wtedy powiemy możemy powiedzieć, że teure Ware, Droge. Äh, yy, mhm. Ich habe sehr teure Ware aufgeladen. Yy, okay. Ale o właśnie, mam dobre e, też, jak to rozróżnić. Bo są kierowcy, którzy przewożą, dajmy na to, do sklepów spożywczych e, produkty, artykuły. Mm -hmm. I mhm. one są zapakowane zwykle e, w kartony Albo w takie boksy. Ja też pracowałam w handlu, więc <laughs> wiem, jak te, e, Super. jak te towary na sklep przychodzą. E, I było podczas to, dostawy, dajmy na to, do One takie w boksach przychodzą. E, I czasami no na sklepie trzeba sprawdzić stan tych towarów. I my, my już mamy do czynienia z tym towarem w tych boksach jako diware. To już dla nas nie jest diladung tylko tak. to jest już divare, te produkty i możemy zgłosić, dajmy na to, że produkty y, są uszkodzone, że te towary są, że coś z tych towarów brakuje. I jeśli ktoś. A jak powiedzieć uszkodzony, jak już jesteśmy przy tematach? <laughs> no to jeśli chcemy <laughs> powiedzieć. Towar jest uszkodzony. Powiedzieć, że towar jest uszkodzony, no to możemy powiedzieć e, divare zbeszedigt. Tak, tak. O tym też myślałem. Mm -hmm. Beszedik to jest tak oczywiście bardzo formalnie, ale prawidłowo, beszedik. No albo wiesz, kaput. tak, kaput jest, y, tak, w ogóle słowo kaput to w ogóle też powiedzmy kilka słów na ten temat zepsuty, ma swoje znaczenie zepsuty. My jako Polacy, jako wielbiciele historii i historii zwłaszcza II wojny światowej, to jesteśmy fachowcami w temacie, no to zawsze no, bardzo dużo osób kojarzy kaput z, ze, ze słowem Hitler kaput, nie? Z takim pojęciem. Jakim? Z tej piosenki. Hitler kaput. I wiele osób, Aha. może nie masz takich skojarzeń. No, ja nie mam znam tej piosenki. Tam znam też, <laughs> Okej. Okay. E, to jest jakiś tam fragment. Okay. Gdzieś tam takie pojęcie. Natomiast e, natomiast kaput nie oznacza, e, może być oznacza w jakimś tam potocznym znaczeniu, że, że nie żyje, ale jego pierwotne, pierwsze znaczenie, że coś jest kaput, coś jest zepsute. Mhm. Coś jest zepsute, tak. E, Beszejlik. No Natomiast może... a propos słowa tak. war, jeszcze słowo warem bym tutaj rozwinął trochę. E, właśnie a propos tych produktów spożywczych i nie tylko. Na przykład Y, jak chodzimy po marketach, chodzimy po sklepie i są działy. Mhm. Na przykład towary, y, my to, jak to nazwać po polsku, wyroby piśmiennicze, y, czyli długopisy, ołówki, kartki, zeszyty, to to są Schreibwaren. Od czasownika Schreiben. Schreibwaren. Waren ma właśnie taką domenę pojęcia rzeczownika marketingowego trochę. W marketingu się pojawia. Na przykład zabawka to jest Spielzeug. Das Spielzeug, w zależności w jakiej rolnie Niemiec jesteśmy. E, u ciebie jak wymawiają? Coik twardo czy coich miękko? E, twardo. Czy nie, twardo, coik. Okay. Chociaż to jest też... E, każdy inaczej. <laughs> To są regionalne też kwestie dialekty i tak mhm. dalej, nie? Natomiast jak idziemy na, w marke, jesteśmy w markecie, jesteśmy na dziale zabawek, to nie znajdziemy, przynajmniej przynajmniej tak z mojego doświadczenia, obserwacji, nie było, że tam są Spielzeuge, tylko że tam są szpilwaren, mhm. Czyli waren produkty zabawkowe, zabawkarskie w takim pojęciu marketingowym. W sklepie mamy szpilwaren, ale dziecko ma w domu już szpilcojk. E, to takie, taka moja dygresyjka w temacie. I tu mówiłaś jeszcze y, o Goethe, chciałaś wspomnieć? Mm, tak, y, bo Goethe to już ma znaczenie towar, tylko w tym sensie, że na przykład y, no, każda gałąź transport, y, każdy transport też przewozi różnego typu towary. I tu jeśli będziemy mhm. już myśleć w takim E, szerszym zakresie towarów, że na przykład ktoś mhm. przewozi metale, ktoś przewozi na przykład drewno, e, artykuły spożywcze, niebezpieczne towary, to już wszystko to mówimy jako Güter. Mhm. Na przykład też jest e, ADR-y, to będą gefagut, Geferliche okay. Güter. Wyjaśnijmy widzom, bo nie wszyscy mhm. mogą wiedzieć, co to jest ADR. ADR no to, to są y, różnego typu y, to substancje niebezpieczne. Substancje niebezpieczne, nie? tak. Łatwopalne. Również e, paliwo. Y, jakieś, również paliwo, tak. Jakieś chemie które przy, gdyby miało się coś, jakiś przeciek, no to wtedy jest poważna sytuacja też ekologiczna, strażacy są wzywani tak. Także to ma swoje zabezpieczenia specjalne, jakieś procedury. Trzeba mieć kierowca, mieć kierowcę też e, uprawnienia na wożenie takiego rodzaju towaru, nie? Mhm. E, z tym słówkiem też możemy się e, spotkać, jeśli też myślimy o odpowiedniku tego w Polsce to się nazywa no, skrótowo ITD, czyli Inspekcja mhm. Transportu Drogowego. W Niemczech mamy do czynienia okay. z BAG. I to G okay. na końcu to też jest słówko od Goethe i może rozwinę ten cały skrót. E, BAG, bo to jest Das Bundesamt für Güterverkehr. Czyli okay. dosłownie e, w Niemczech Bundesamt to będzie Urząd Federalny. E, urząd Federalny, tak. bo Amt to jest urząd, tak? Für Güterverkehr to będzie do spraw, do spraw transportu towarowego. Bo tak, do transportu towarowego. Fakea, okay. przejdziemy może jeszcze dzisiaj do tego Właśnie tak automatycznie, nie? tak, do, przejdziemy do Fakea, ale jeszcze jedno słowo co do słowa Goethe. Mhm. Ja z tym słowem się spotkałem, gdy ja się uczyłem niemieckiego, e, spotkałem się w kontekście transportu kolejowego. E, to był mój pierwszy kontakt z tym słowem. I tak się mnie to zastanowiło, pamiętam. Takie rzeczy pamiętam, nie wiem czemu. Mhm. E, może dlatego, że się tym pasjonowałem w jakiś tam sposób, przypasjonuję do tej pory. E, Güta, Güta Zug, e, pociąg towarowy. Tak. Chyba z takim rzeczownikiem miałem do czynienia jako pierwsze pojęcie Güta, e, czy też Goethe Bahnhof. To się wiąże, dworzec towarowy, czyli dworzec, na którym są te towary rozładowywane i, i załadowywane. Ale wiesz co, i za jeszcze temat, wiesz co, z tym ladę. Ja bym chciał jeszcze takie słowo tutaj wspomnieć, żeby nam to nie uciekło. Die Ladestelle. Mhm. Ladestelle. Miejsce załadunku. Tak, tak. kojarzysz? Yy, a, tak. Ladestelle... Yy, I jest też mówiono przeciwieństwo. To plac, ty... E, no. też. Lade też. też. też. Y, ja, mając gdzieś tam, y, no, pracując w Polsce, ale gdzieś tam y, wysyłając samochody na Niemcy, na Austrię, na zleceniach jest zdecydowanie Lade Stelle. Tak. Z mojego doświadczenia myślę, że Lade Plac ma takie swoje chyba potoczne tutaj w mowie nasiąknięcie, tak. nie? Tak, tak. Lade Stelle. I myślę sobie, słuchaj, że jeszcze pasowałoby tutaj widzom, słuchaczom wyjaśnić słowo entladen i abladen. Tak, najbardziej właśnie laden ma Bo też... tutaj, żeby nam to nie uciekło. Te słówka, y, no tak jak powiedzieliśmy, laden, ładować coś, ale jeszcze można coś rozładować, y, przeładować. Y. I teraz tak wyjaśnię po kolei. Entladestelle to jest miejsce rozładunku. Mhm. Nie? Czyli samochód jedzie na ladę, er fährt zu Ladestelle, mhm. er bekommt eine Ladung und fährt zu Entladestelle. W takim wielkim skrócie myślowym. Nie? Tak. To są... Miejsca rozładunku. No, miejsca rozładunku jako rzeczowniki, ale od tego też poch, y, powstają czasowniki, że co robię, że ładuję laden, end laden rozładowywuję Aha. i um laden przeładowywuję. Tak, czyli z jednego na drugie. Tak, tylko no właśnie to są... Jakby ten... I, tak. Też, o właśnie, może też zdania z tym stworzymy za chwilę, ale też bym chciała powiedzieć, że rozładować y, można usłyszeć czasami w innej formie. Zarówno entladen, mhm. jak i abladen. Tak, jak to czujesz, różnicę między jednym a drugim? Powiem e, Ci szczerze, że ona się pojawia e, u mnie w pracy przynajmniej naprzemiennie. Zależy jak mhm. człowiek ją e, sobie użyje i e, mhm. też widzę taką konsternację niektórych kierowców, że znają słówko entladen, a jak już E, ten plazmajsta, dajmy na to, co, o którym już wspominaliśmy, spyta się, mhm. czy już rozładowałeś e, te towary, rozładowali te towary i użyje słówka abladen, to już mhm. kierowcy nie zawsze wiedzą o co chodzi. Albo naprzemiennie, że zna słówko abladen, ale nie zna słówka entladen. entladen. I wtedy nie wie o Słuchaj, co chodzi. Kusi nie? mnie, tak, tak. To jest kwestia taka, że jeżeli słyszymy słowo entladen i mam to w słowie entladen, mhm. to jak słyszę abladen, to dla mnie to jest inne tak, słowo. A znaczenie I to Pojawia samo. się taka wątpliwość, tak. Pojawia się naturalna wątpliwość w ogóle, czy to jest słowo, które że znaczy ja go nie znam i go nie rozumiem, tylko, tylko dlatego, że się zmienił przedrostek, że zamiast end jest up. Ale to zdanie tutaj zaproponowałeś, może zaproponujmy to zdanie, które ten kierowca mógłby usłyszeć od tego placmajstra. Mhm. Czy już rozładowałeś jakby to zabrzmiało? E, to znaczy, mm, no właśnie. Ja, ja mam jakiś pomysł swój, nie? Mhm. Ale, ale ciebie pytam jako pierwszą, no bo ty z tym na co dzień żyjesz. Dla mnie to jest jakby bardziej wiedza y, użyteczna, bardziej taka wiarygodna, bo ty jesteś na co dzień. No i ja, ja na przykład tam... sama rozładowywuję swój towar, który przywożę. A są kierowcy, których y, już rozładowują pracownicy magazynów. To też jest y, bardzo mhm. y, unterschiedlich. mhm. Czy, no. Jakie? Jakie jeszcze? Unterschiedlich. Nie, to jest różnie. No, no. Właśnie. To... Unterschiedlich. Jest różnie, różnie podróżnie, jak to mówimy. Mm -hmm. e, przy okazji można powiedzieć verschieden, verschieden i unterschiedlich. Mm -hmm. To są dwa słowa, które są w jakiś sposób synonimami. Że coś jest różne, że, że zależy. Że różnie. Różne, no. różne opcje, różne warianty. Tak. I na przykład okay. E, ja przychodzę z dokumentami i mogę powiedzieć ich habe schon den LKW entladen. Okej. Okay. I drugi wariant. Ja Mhm. Ich habe schon den LKW abgeladen. Tak. Ja to widzę w ten sposób, że entladen jest bardziej formalny. Entladen widziałem na zleceniach, czyli na papierach, które są przesyłane z firmy do firmy, mhm. czyli bardzo język taki formalny, używany, ale bardziej formalny. Natomiast abladen moim zdaniem jest czasownikiem, który się pojawia w takich rozmowach na co dzień. Kierowca do kierowcy, kierowca do spedytora, yy, w konwersacjach. Y, na zleceniach nie widziałem, że z Abladesztele, szczerze mówiąc. Ale to nie wyklucza. One są na bardzo podobne tutaj yy, znaczeniowe. Znaczy znaczeniowe to jest to samo, tylko że tak jak mówię, Entladen bardziej bym tutaj przedstawił na na język taki formalny. Ale już na nie? przykład Osoby... w, rozmo w, rozmowie z dysponentem y, spotkamy te dwa słówka. On czasem mi powie, że masz jeszcze jedno tyle, albo powie entladesztyle. Tak, tak. Więc tak, warto tym, znać tym... te, dwa, <laughs> dwa znaczenia. Oczywiście, to bez dwóch zdań. E, dobra, dobra. Myślę, że sobie o czasowniku i rzeczowniku Laden i, i Ladun e, powiedzieliśmy wszystko, albo te najważniejsze rzeczy przynajmniej. Mm, jeszcze przepraszam, ale e, jak mówiliśmy jeszcze z, o BAG, często podczas kontroli możemy usłyszeć, że ktoś musi przeładować, bo jest źle załadowany, że umladen. Okay. Jak, jak, jak zabrzmi to zdanie? Ja powiem może, no. żeby tutaj cię... Sie müssen die, sie müssen die Waren umladen? Musi pan ten towar przeładować? Mhm, jakoś inaczej y, będzie, no, że inaczej ułożyć. Troszeczkę cię tutaj coś... specjalnie podsuwam ci pomysły, które, e, które możliwe, że ci się nie zgadzają ze swoim doświadczeniem, dlatego jesteśmy otwarci na te wersje e, twoje zwłaszcza, nie? E, bo gdzieś tam gramatycznie mi to się klei. Mhm. Ale na przykład może się okazać, że tak Niemcy, tak kontrolant nie mówi. Używa innych zwrotów, nie? Specyficzne dla danej branży. To znaczy też każdy człowiek tak naprawdę ma inny zasób słownictwa, to też trzeba to brać mm, pod uwagę, ale spotkałam się z tym okay. słówkiem abladen, u, przepraszam, umladen, jako przeładowywać nawet w takich programach jak nie wiem, czy mogę reklamę robić. Chyba <laughs> e, tak. E, jak takie Achtung kontrole, nie? Tam często policja albo mhm. BAG zatrzymuje i mówi obcokrajowcom, kierowcom z innych krajów również. E, często właśnie używa słówka umladen. Oglądasz ten program? Oglądam, oglądam, bo jestem ciekawa. No twoja branża to <laughs> cię... Jasne, jasne, to też by mnie to interesowało, gdyby to dotyczyło moich e, spraw, to jest jasne. Też y, polecam dla osób, które uczą się niemieckiego i chcą właśnie trochę w transporcie wybierać sobie, bo tam jest dużo tych odcinków oglądać, właśnie jak wygląda ten y, język podczas kontroli drogowych też można się dużo nauczyć. Mhm, mhm tak sobie myślę, Iza, bo tutaj mamy już 40 minutę naszego nagrania. Mhm. My tutaj, jak z Izą się komunikowaliśmy przed nagraniem tego, tego podcastu, to pomysłów się zaczęło robić trochę dużo. Myślę, że kończymy na dzisiaj. Natomiast e, do Was, do widzów, taki apel. E, czy są jakieś tematy, które Was interesują, zwłaszcza w kontekście E, spedycji, transportu i tak dalej. E, mieliśmy w zamiarze e, dzisiaj, ale ten temat widzisz już się 40 minut zrobiło. Mhm. Nie chcę, żeby ten materiał był za długi, ale gdy była, byłaby taka ochota, to jak najbardziej jestem chętny do nagrywania. Temat, który na przykład związany z policją, wszystkie sprawy, że tak powiem, E, awaryjne, które musimy zgłosić na policję w związku z transportem, że e, ktoś nam przyciął plandekę, że ktoś nam coś zepsuł, że zostało ukradzione, że ktoś został zaatakowany na parkingu na przykład. E, takie tematy, które są dla policji, nie? Tematy policyjne. Tutaj i zaproponowała temat do, na, na awaryjne 112 E, gdzieś w tym kierunku. Mhm. Nie? Jeżeli nas oglądacie i, i, macie jakiś pomysł, żeby jakiś temat tutaj przerobić i zastanowić się, jak to, jak to, jak to przedstawić, to jesteśmy, jesteśmy chętni do jakiejś tutaj dalszej rozmowy, Jeżeli taka forma Wam odpowiada i ta wiedza, którą Iza ma, Yy, że, że jeżeli chce, będzie chciała się tą wiedzą dalej dzielić. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja lubię się no wiedzą dzielić. Nie wiem wszystkiego, ale co wiem, to chętnie przekażę dalej. <laughs> Zapraszam na Instagram Izy e, na Ausfarcie LKW. Będzie link w opisie e, tego filmu i link też w pierwszym komentarzu e, moim pod tym filmem. Zajrzyjcie, tam Iza umieszcza zdjęcia. Osobiście cię zachęcam, Iza, do. do nie, ty swoje robisz, ale do, gdzieś tam. E, nie, dobra, bez sensu. Nie, myślę, że dobrze to robisz. Coś tam chciałem jakieś sugerować więcej, więcej filmów wideo, ale skoro ci to forma... To znaczy wideo też się pojawia pasuje, u mnie na Instagramie. Krótkie jest. filmiki, relacje no. z pracy, jak wygląda praca, że tak powiem, od kuchni u mnie. <laughs> Również tak, się tak. pojawiają filmiki e, krótkie. Są osoby, które, których to będzie interesowało no, na każda pewno. Każda specyfika e... pracy na, e, w tej branży jest inna tak naprawdę. Tak, tak i za, tam odpowiada na pytania, kwestia właśnie uprawnień, jak się, do, jak się to stało, że, że, że, że prowadzi, że, że, że jest kierowcą. To znaczy, ja jeszcze to jest jak... temat rzeka, bo ja jeszcze jestem w trakcie Ausbildungu, no ale. Aha. Tak. <laughs> Okej, okay, okej. Okay. Wszystkie rzeczy, mielibyście jakieś niejasności, pytania, to, to Iza myślę, że chętnie udzieli. Na ten czas Wam bardzo dziękuję wszystkim, którzy to słuchali. Um, w opisie też filmu macie tak zwany minutnik, czyli ta rozmowa trwała trochę długo, ale dzięki minutnikowi możecie zobaczyć, jakie tematy w jakiej minucie filmu omawiamy. Jeżeli Was to coś bardziej interesuje, żeby nie musieć słuchać 40 minut, chociaż serdecznie zachęcamy, no to y, dzięki tej, rozpiskowi, tej, tej, tej rozpisce możecie się znaleźć albo znaleźć treści, które Was zwłaszcza interesują, które zostały poruszane w czasie tej rozmowy. Zresztą wszystkie moje filmy tak staram się, te długie, długo, e, e, te mm, długodystansowe filmy, nie? tak kilkadziesiąt minut, żeby to w jakiś sposób ułatwić widzowi znalezienie treści, które go będą interesować. Iza, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja dziękuję Tobie również. E coś się dowiedzieliśmy, coś możemy się nakierować w jakimś kierunku dalszym, jeżeli chodzi o transport, spedycję. Bardzo dziękuję Tobie, bardzo dziękuję naszym widzom i słuchaczom, że do tego punktu dotrwali. I e, jeżeli obejrzeliście w taki konkursik zrobimy, słuchaj, jeżeli obejrzeliście do tej minuty, e, to napiszcie w komentarzu e, na otwarcie LKW. Takie słowa czyli tytuł, e, nazwę, e, nazwę e, kanału na Instagramie Izy właśnie. Dziękuję bardzo jeszcze raz Tobie i słuchaczom i do usłyszenia może kolejnym razem. Dzięki, cześć. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć. cześć.